Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei snowstreak.com oder snowstv.de. Ich äh, habe mir gerade eine Porsche in den Mund von dem äh, One Grün, das sind ja die neuen Auflagen, von den, also ein Redesign der One-Serie von General White und General One und Göteborgs Rapé One. Und äh, zu dem Redesign haben sie dann gleich mal noch ein bisschen was dazugepackt. Ähm, das letzte, also die erste Dose, die ich da vorgestellt habe, das war der, die mit der gelben Dose, die habe ich ja letzte Woche schon vorgestellt. Und heute sind wir bei der grünen Dose. Ja, die sieht dann so aus, die ist ganz normal grün und auch diese hat dieses äh, abnehmbare Papier. Das kann man eigentlich mal wegmachen, mal gucken. Ja, dann hat man hier ganz einfach One ohne ja, genau, ohne diesen äh, Hirsch, der dann drauf äh, zwecks der, der Porschen war die tolle Verarbeitung, habe ich ja letzte Woche schon vorgestellt, aber das schauen wir auch jetzt dann nochmal rein. Ja, grün gehaltene Dose, wie man es eben kennt. Äh, wie man es halt eben kennt. Ja, genau. Große Entsorgungskammer und natürlich ähm, White Porsche sind natürlich in der Star-Formation ich habe zufälligerweise und zum Glück sogar zwei Dosen von denen bestellt. Und warum nämlich zwei Dosen, das erfahren wir gleich. Also wir haben hier ein, ein Füllgewicht von äh, 22 Gramm. Wir haben eine Gramm pro Proportion, das sind 20. Warum aber steht da 22 Gramm Füllgewicht, wenn wir doch 1 Gramm pro Portion haben und 20 Portionen drin sind? Das bringt dich ein wenig durcheinander. Egal. Auf jeden Fall eine gut gefüllte Dose mit einem Gramm. Ähm, der Duft, der kommt schon her. <laughs> Finde ich schon mal sehr genial. Und äh, ja, wenn man die Porschen jetzt mal anschaut, wir probieren das, vielleicht sehen wir es besser als beim letzten Mal. Die sind nämlich das Porsche-Material, haben sie überarbeitet. Das wäre wünschenswert, wenn sie das vielleicht bei jedem äh, machen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann. Ne, der Fokus funktioniert leider nicht. Der fokussiert meine Hand so. Ja, auf jeden Fall hauchdünn, also wirklich nur in, keine Ahnung wie viel. Also man kann den Tabakfarm nicht durchsehen. Ähm, jetzt vom Geruch her habe ich mir gedacht, das kenne ich irgendwo her. Hat es irgendwas mit dem, ich hatte den, da gab es mal den Goethebox Rapé Jordan, Jordan oder so. Ich glaube, das war der. Aber ich weiß nicht mehr, weil das auch schon vor fünf, sechs Jahre her ist oder so. Aber wenn man hier reinriecht, geil. Das ist wirklich gut. Wirklich, kein Witz, weil man hat hier so eine Art Beer, Beeren. Man hat hier so, ein, so eine Art wie so, eine, wie so, wie so ein bisschen Kräuter. Und das kommt alles so super frisch rüber. Das ist echt genial. Ja, macht mir gerade voll Spaß, diesen Snooster zu riechen. Ja, und man nennt auch, man hat da so eine zitrische Note drin, also so ein bisschen Kräuter, so, so dunkle Waldbeeren. Und im, im Abgang riecht man dann hm, ganz leicht den Tabak, aber es macht total Spaß. Und gerade jetzt, wenn es warm wird, hat man hier, glaube ich, einen super genialen äh, Sommersnooze. Ja, also man hat halt die Aromen von, ja, genial. So von, von dunklen Waldbeeren, Kräutern, vielleicht auch leichtes Florales dabei, von ganz leichtem Tabak, der so im Hintergrund herumschwebt. Genial. Mhm. Das ist echt super. Und da geht es auch beim Geschmack weiter, nämlich sobald. Und das ist der Unterschied zu, dem, zu, zu der gelben Dose, finde ich jetzt ganz einfach. Wenn man den im Mund tut, dann fängt es schon an, diese Aromen, wie sie sich dann langsam im Mund ausbreiten, wie sie dann den Mund einnehmen quasi, was ich beim letzten äh, so vermisst habe, der ja nur so ein bisschen hier nach hinten zieht, hat man Geschmack gut ist und da merkt man, also jetzt für <laughs> meine Verhältnisse, merkt man richtig, wie dann schon, wenn man den Porsche in den Mund nimmt, wie, wie das dann so schon anfängt, oh, da kommen erstmal die Beeren und dann kommen die Kräuter und dann kommen, so sowas, was leichtes Florales so und und dann so ein, ein leichter Klang von Tabak schwebt dann auch so mit und der macht so richtig den Mund voll. Also das, das ist genau das, was ich an dem letzten vermisst habe. Und da, und auch wenn das Weitpauschen sind, man hat in sehr kurzer Zeit, hat man da bei dem One Grün, also hat man halt schon einen super geilen abgestimmten Tabak. Ja, also echt genial und vor allen Dingen, ich liebe irgendwie so ein bisschen den bärigen Snus. Und dann haben sie hier einfach mit, mit den bisschen Kräutern und so und dem Tabak und haben sie echt genial getroffen. Also von daher super Sache. Also der Grün ist absolut empfehlenswert und zufälligerweise habe ich sogar von dem zwei Dosen. Perfekt. Ja, äh, Kostenfaktor, ich sage mal so roundabout überall verschieden, sagen wir mal so um die 3 Euro plus minus, je nachdem wo er den kauft, bei manchen 5, ist halt immer so eine Sache, wo er ihn herbekommt. Ja, aber wisst ihr Bescheid. So, das war das Video zu, zu dem One Krön, wollte ich schon sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis dann. Keep on snoozing.